देखना रुक रुक रुक sedang. Tunggu. Aduk, kamu yang mau aduk. Kita buat Bu. Iya, enak banget. Ada minyak kalau ada iya, minyak. Kan ada Thank you.